ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಪವಿತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಒಳಿತನ ತರುತ್ತೆ ಈ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಿರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸಿದ ರುದ್ರಾಕ್ಷವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇವಲ ಜಾಗರಣೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿಯ ರಾತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು